आज बनाने वाले रैंडम कस्टम तो भाई लोग जल्दी से आ जाओ जिसको भी खेलना है कस्टम बन चुका है और बंदे भी आ चुका है तो स्टार्ट हो रहा है अभी तो देखते हैं कौन जीतता है जो भी जीतेगा हंड्रेड डायमंड गिवा हुए है तो फर्स्ट विनर को हंड्रेड डायमंड मिलेगा तो देखते हैं चलो भाई लोग जो भी चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को पहली बार फर्स्ट टाइम गिवा हो रहा है अभी से स्टार्ट हो रहा है तो जल्दी से आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं हेलो एंड वेलकम कैसे हैं भाई लोग भाई जो भी आ रहे हो पहली बार हमारे स्ट्रीमिंग में पहले तो फॉलो कर लो और हमारे यहाँ स्ट्रीमिंग पे खेलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस फॉलो करना है और अपना यू आई कमेंट करना है हम कमेंट से वो अपना यू आई लेकर ऐड कर लेंगे जल्दी से फॉलो कर लो मेरे भाई फॉलो करो गाइस जल्दी से फॉलो करो कुछ खा लेते हैं हम लोग बेचते यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल ये कौन सा वाला बैग पैक है भाई बॉस फा फाइव एट वन थ्री एम मतलब क्या है भाई ये पर तो ताकर फाइट चल रहा है भाई ये बंदा ग्लोअल ही ग्लोअल फैल रहा है एक जगह पर se ve. नहीं इसका नेट गया हुआ है क्या ये क्या चाइनीज नेम लिखा है भाई यही नहीं अभी और सुनिए अपना टिंका एक होता बंदा जल्दी जल्दी फॉलो करो ये क्या गिरी हो रही है जाओ भाई बंदा को मारो बहुत ही ओपी तरीके से किल निकाल लिया चौदह बंदा बचे है अभी मतलब ये कहीं पर भी छुपने में माहिर है इनको बस मौका मिलना चाहिए ये कहीं पर भी छुप जाएंगे ये देखो पेड़ के अंदर घुस जाएंगे ध्यान से देखना गाइस जादू है ये ट्रिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाने में काम आएंगे आपका ध्यान से देखो ये पेड़ के अंदर घुस जाएंगे ये कर रहे कुछ कर रहे प्रबंध अपना टेलीपोर्ट होने का मजाक करो गैस दिल पे मतलब मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई नहीं आके बता जाता है बंदा यहाँ पर छुप के बैठा है चिमकंडी साला अब क्या करेगा भाई तेरा साथी तो मार दिया एक बंदा पंगा ले रहा है तो उसके साथ जाओ तुम दोनों मिलके मार दे सकते हो उसको आराम से और ये तो यहाँ कैंपिंग करने वाले चिमकांडी मतलब ये भोसड़ी वाले इनको समझ में नहीं आता कहीं पर भी घुस जाते हैं यार कैंपिंग करने समझ में नहीं आता है रैंक पूछ थोड़ी कर रहे भाई बताओ आप दिल पे मतलब भाई और ये सो रहा है मतलब सोने के लिए इसको घर में जगह कम मिला था क्या कि यहाँ आ गया बेटा मौज कर दी तुमने तो पूरा ओ भाई ये चार किल तो निकाल लिया तो पूरा बंदा पूरा जोश में आ गया भाई अरे इतना जोश अच्छा नहीं है भाई ग्लोअर लगाओ हो गया आराम नाम सबको यही तो बोल रहा था मैं ये चार बंदा फेल दिया इसका मतलब ये थोड़ी है मतलब अपन इच भगवान हेलो बॉस भाई ये भी आए औरत बन के मतलब लड़की बॉस है कि लौंडा है ये लो ग्रेनेड वाला ये लो ऐसे खड़े खड़े भागो भाई हाँ हो गया तुम्हारा ओ भाई बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन अब ये डंडा वंडा छोड़ के भागो भाई जल्दी भागो ऐसे थोड़ी चलेगा अरे गांजा है भाई इसके पास गांजा सोप गांजा खींचो और भागते रहो वो बगल वाले जोकर अंकल मार देंगे आंटी आंटी आंटी अब पहले गए ना आप मतलब ये सीधा जिधर भागना है हो भाई मतलब बाल बाल बचे हो गया पवन मतलब जोकर भैया तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हैं भाई अपने मौज में बगल में ओपी लगा है भाई इनका नाम के बगल में मतलब बंदे खेल रहे हैं ओपी दो बंदा लाइव है वन वर्सेस वन वन वर्सेस वन देखते हैं कौन जीतेगा क्या लगता है आपको कौन जीतेगा क्या लगता है गाइस आपको कौन जीतेगा क्या लगता है आपको कौन जीतेगा जल्दी बताओ कौन जीतेगा जल्दी बताओ कौन जीतेगा अगले गेम में हम भी आ रहे हैं गैस हम भी खेलेंगे थोड़ा बहुत हम भी पहलेंगे पहलेंगे पिलवा जाएंगे वो तो भक्ति बताएगा ओ भाई यहाँ पर इतना सारा स्कैनर लगा दिया इसने सत्रह बंदा इसी को देख रहे और ये तो यहीं पर बैठा है चिपकांडी वो बगल में से आ रहा है बंदा स्कोप का बगल में से बंदा आ रहा है एक दीवार में छेदे करेगा छेदी सिंह लगता है छेदी सिंह हो गया तुम्हारा प्रबंध अरे क्या चिमकानी बन रहा है भाई अभी भी वही पर जूम कर रहा है मतलब कुछ भी ये लो एक टेलीपोर्ट हो रहे हो क्या बहन से तुमको हमको समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हो क्या तुम बताओ भाई ये कर क्या रहा है कुछ समझ में आ रहा है तुमको ये लो ये आराम से आया सब कुछ छोड़ दिया और कटाना से पेल दिया मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ उसको ओपन करो दीवार में लगाओ उसको को बंदा बगल में से निकल के आ रहा है मार भी रहा है तुमको मतलब तुम नींद में हो गहरी मतलब कल सोया नहीं लगता है समझ रहे हो समझ रहे हो कैसे चलेगा ऐसे मतलब o'clock जानना तो हम थोड़ा देर यहाँ पर खड़े रहते हैं First blood. क्या हो रहा है भाई सब मर जा रहे हैं चलो अब हम जागते हैं हाँ, अरे फाइट मार बे क्या कर रहा है ये ऐसे लेटे रहो भाई बगल में लेटे रहो मजा आता है everyone, follow me guys. चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन और ऑल पे सेट कर दो हमारे साथ खेलने के लिए नेटवर्क चार नंबर बचा ले बसाने के चक्कर में मैं ही मर गया अरे पहले कर देना है ना तब बनता नहीं था इधर मार बटुल करा देगा मारना तो सबको है मारो मतलब यह मजाक चल रहा है क्या कोई बंदा लाइक है Thank you. फॉलो करो गैस जो भी आ रहे हो पेरेंट्स की बार हमारे लाइफ पे फॉलो कर दो सपोर्ट ही मांग रहे गैस आप लोगों का बस और कुछ थोड़ी ओ भाई मतलब तुम कहीं से भी फैल दोगे हमको अब बच के दिखाओ मतलब चल क्या रहा है भाई साहब हमारी हाल तो पतली हो गई मतलब विक्टर वाले चाचा आ गए ना अरे क्या ये लोग मार पाएंगे हो गया बहुत डर लगता है भैया विक्टर वाला चाचा से बहुत डर लगता है अबे मौसी पीछे से आकर मार दिया हमको ಭಗವಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ರಾಸ್ ಪಡ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಸಲು ನಾ ಆಗೀಗ खत्म टाटा बाय बाय खत्म टाटा बाय बाय फॉलो करो गाइस जो भी आ सपोर्ट करो सपोर्ट मांग रहे बस सपोर्ट करो सपोर्ट करो बस खड़े बंदा ही बात है अरे एक नंबर मत जा मत जा बंदा जल्दी आ जल्दी आ जुना जाएगा जल्दी आ क्या अरे इधर ही पड़ा हूं भाग जा भाग जा क्या क्या ऐसे में कैसे चलेगा यार इतना हाई पिन हो जाता है डबल बैक समी हेल्प हेल्प मी का मतलब क्या है मतलब कुछ भी नहीं भाई ये क्या हो रहा है ये कैसे यार ड्रॉप है बताओ चार सौ अस्सी में दे रहा है ये सब कुछ है मेरे पास है सौ डायमंड दे रहा है बस जो नहीं है मेरे पास तभी तो हमसे पहनेंगे कपड़े कपड़े पहनेंगे तुम हटोगे तभी तो भाई हाँ, हाँ, हेलो एंड वेलकम मेरे भाई कैसे हैं आप लोग तो चलिए शुरू करते हैं बिना चौधरी के पगला ऐसे नहीं मारते ऐसे मारे जैसे मतलब एक बंदा को रिवाइव दो तो वही काम आएगा ओ भैया वांटे पर सकता ओ मेरे भाई मेरे लाला मेरे आका मेरे गाय जो भी भैया टीवी से खेलना चाहते हो भैया मतलब भैया ऐप के अंदर जो भी देख रहे हो हमको जो खेलना चाहते हो हमारे साथ अपना यू सेंड कर सकते हो इधर से कोई मार रहा है हमको मतलब यहाँ क्या चल रहा है बताओ ये आंटी इधर ही आई थी ना मतलब क्या है इतना मतलब ऐसे ही मार देंगे हमको अरे बिकटर वाला आंटी आई थी ना इधर हेलो गैस फिर से कस्टम बना रहा हूँ जो भी आना चाहता है आ जाओ सोलो रहना सोलो रहना सोलो सोलो कस्टम बना रहे लगा है जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ क्वीन कौन है भाई नहीं कौन है क्वीन TV, subscribe or complete then start the game. एवरीवन कम ऑन कम ऑन 35 बंदा आ गया भाई है कौन है भाई स्टार स्टार गेमर कौन है ये कौन हीरोइक का बंदा चलो गए जल्दी जल्दी आओ फटाक से भर दो पूरी की पूरी लाइनें हो जाएंगे स्टार्ट गेम अरे एक तो भर ही नहीं रहा चलो हो गया चलिए शुरू कर हेलो हेलो Live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live फाइव में भाई हम आपका यूट्यूब टाइप कर दिए थे सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो लाइक नहीं किया खाली सब्सक्राइब किया इस गेम के बाद लाइक कर देंगे भाई आप क्या ज्ञान भाई के गर्ड में हो क्या और गिल्ड का जो लीडर है उसमें भाई उन्हीं के गिल्ड में है ना भाई भैया करने पे क्या गिफ्ट मिलेगा बंदा यहाँ उतरा नहीं तो भैया की करने में आया और गिफ्ट भी चाहिए ऐसा कैसा चलेगा भाई हमको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा बस ऐसे ही नल्ला घूम रहे हम गेम के गोल्डन नाइट कौन ये पी ये अरे तेरा भाई अच्छा भाई भैया करने पे क्या रिवॉर्ड है

गिरा है आई एम ग्लोरी क्या नाम है आपके पास तो ग्लोरी नहीं चाहिए गान चाहिए अच्छा वाला एम और ये एम है मेरे पास ओ भाई ड्रैगन आवर मेरे को दे दो भाई ड्रैगन आवर मेरे को चाहिए भाई ड्रैगन आवर को मार्क लगाया था ना ओ भाई ड्रैगन आवर मिल गया क्या नहीं चाहिए कुछ भी हम्म। ना ना খালি তো রান্দার কোনো দরকারও নাই अरे भाई ये गेम पे इतना सन्नाटा क्यों है भाई इतना सन्नाटा क्यों है बताओ डायरेक्ट बंदा टका भाग गया भाई फॉलो करो जल्दी जल्दी फॉलो करो यार फॉलो करो चलो ब्राजीला खेलते कोई ना कोई मिल जाएगा जहाज किधर से आ रहा है मजाक भी अच्छी कर लेता हूँ ना सुना है ट्रेन का आवाज़ हमको लगता है जहाज़ आ रहा है भाई ये जहाज़ किधर से आ रहा है भाई हम पानी में हैं मर जाएंगे हम पानी में हैं जहाज़ किधर से आ रहा है हम मर जाएंगे अरे भाई रुको ज़रा चढ़ तो थो समझ में नहीं आया हमको पास तो फोर एक्स था अब यार हमारी तो लग गई है फोर एक्स किधर गायब हो गया फॉलो करो यार जो भी आ रहे हो चैनल पर पहली बार फॉलो करो हमारे साथ खेल सकते हो हम भी सपोर्ट तो करो मेरे भाई सपोर्ट तो करो फिर देखेंगे अरे सस्ता वाला नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है थिंग अबाउट हाई ले रहा सस्ता वाला नेटवर्क है गाइस सस्ता वाला एकदम एकदम से सस्ता वाला अरे गया अरे देखो देखो बंदा लगा नावन चला रहा है चल बच रहा हूँ आलू का पराठा का नाम ऊपर आओ लेकर चलो भाई हम तो बच गए भाई बचा ले भाई प्लीज प्लीज बचा ले भाई peleó Leonardo 来来，我干。 बचाना भाई प्लीज प्लीज भाई बार बार अबे यार बहन जनरेटर वादा रोड मतलब अनलिमिटेड सेवा कितना बड़ा কোন দিকে তুই ভাল লাগাবি কয়টা ভাল লাগে বাজার হয়ে फॉलो करो गाइस जल्दी जल्दी फॉलो करो सब्सक्राइब करो प्रेस करो बेल आइकन करो नोटिफिकेशन गोल पे सेट करो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए पूरा ग्रेनेट वाला चच्चा आ गया है तो उसामा दिन लादिन 애들 분무 हो गया और ये ग्रेनेट मारते ही ऐसे मारते ही ऐसे चला वन वे वन देखते हैं कौन भैया करता है क्या एक मेरे ग्रेनेड वाला भैया कर पाएगा क्या एक कांडी इंसान भी कर पाएगा अरे उधर पानी के पास चला गया নিজের কেন এটা নিজেই মরলো <laughs> নিজের গান এটা নিজেই মরলে লাস্টে হ্যাঁ हाँ सरवन बॉट सरवन नुबड़ा है हाँ और सरवन सरवन कैसे हो सरवन हाँ हाँ? बढ़िया एक कहा से मिला परमानेंट मिला है क्या नहीं हाँ। अब रुकने का नहीं स्टार्ट हो जाने का तो करो सरबन लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई सरबन को लिंक लिंक दे देना पूरा यूके में पूरा एकदम ये बिछा देगा लैंडमाइन जैसा अरे दो अंडों के दो अंडों की भुजिया कितना पीछे Thank you. से खेल तेरा लाइव चल रहा है अरे लाइव चलाना तो जो भी पहली बार आए हो सब्सक्राइब दो चैनल को बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए फटाक से आपके पास घंटी बज जाएगा जैसे ही हम लाइव पे आएंगे या कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे ये सब चिमकांड इधर बैठे मतलब इनको एक साथ लपेटे में ले देते हैं गया अरे भाई मतलब कैसे भाई मतलब कैसे मतलब कैसे कर करोगे तो तुम इतना कमा इतना कमा लो भाई 再等他。 फॉलो करो गाय जो भी आ रहा हो चैनल पे पहली बार हमारे यूट्यूब फैमिली ज्वाइन होने के लिए यही नाम लिख के सर्च कर सकते हो अपना भैया टीवी जो नहीं में वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए कहाँ से फैल रहा है यार हमको আরে মিন্ট্রা খুলে গেছে বে আমার सब्सक्राइब कर दो चैनल को पहली बार आया हो तो बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो सबसे पहले वीडियो पास पहुंचने के लिए भाई दो तीन है दो तीन बंदा है दीवार के उस पार पीछे से पीछे से पीछे से पीछे पीछे जा रहा पीछे जा रहा पीछे जा रहा अपन दीवार के उस जाना डबल के उस साइड जाना Serban mar jayega wall laga wall laga enet mar raha Kau bisa kaisa mau सामने से अरे यार अमर है क्या मरा क्यों Vuelve a la vuelve Gì đéo gì cái không?